Ni galdera bai. jaso nuenean, egin nuen lehenengo gauza izate, izan zen e, galdetzea hori hola den, ez? E, ea benetan gero eta individualizatuago dagoen gizarte batean bizigaren, garen, ez? Bueno, nik uste dut e, baietz e, hola da, da tendentzia e, orokor bat. Beste gauza bada, beti ulertzen dugula hori herri mugimenduentzako eta mugimendu feministarentzako elementu negatiboa dela, ez? Eta nik uste dut abiatu behar garela beste narketa batetatik, batetik eta da, bueno, ditugun baldintza soziala dira, ditugun baldintza soziopolitikoak jakin behar jakin behar dugu irakurtzen, eta baldintza soziopolitiko horietatik abiatu behar gara gure esku hartzea e, definitzeko, hau da, tendentzia baldin badago e, individualismo orantza horrek ez du esan nahi e, gure mugimenduarentzako edo gure, gure kolektiboentzako e, elementu negatiboa dena. Beste gauza bada, zelan probesten ditugun, tendentzia horrek ematen ditugun e, baldintzak eta zelan ekiditzen ditugun hortik sortu daitezken e, arriskuak, ez? Eta horre e, zentratu naiz ni. E, zelan probestu aldugu berez e, txarra ematen duen e, e, tendentzia bat? Bueno, nik uste dut e, individualizazio prozesuarekin batera eman da elementu positibo bat eta da e, horrekin batera e, apurtzen direla kategoria homogeneoak, ez? Askotan hitz egin dugu nik uste dut movimendu feministan batez ere eta intzindaria izan da hortan e, kategoria apurketa horrekin ematen da, e, ba, bueno, identidaden anistasuna e, eh, nolabait eh, ikasten dugula integratzen, o, ikasten dugula artikulatzen gure, gure mugimenduen baitan. Ez? Eta horrek ematen digu gure proiektu politikoa modu globalago batean definitu ahal izateko aukera. Ez? Orduan, e, hori izango litzateke elementu, elementu edo probestu beharko genuen elementu bat, eta beste elementu bat da, ba, nolabait maia individuala zentruan jartzeak ere albidatzen duela eremu pertsonala ba, beste valorazio mota bat edo beste protagonismo bat hartzea eta hori horrek albiratzen digu guri, albiratzen digu feministoi e, pertsonala politikoa den ideia hori beste modu, beste e, protagonismo bat hartzea eta beste modu batez ere e, landu alizatea. Ez? Eta hor, erdigunean kokatzea, ba, orain arte eh, bazterrean egon diren hainbat eh, hainbat eztabaida eta hainbat eh, elementu, ez? Baina aldi berean egia da kontu zibili behar garela beste individualismorako tendentzia horrek e, sortzen ditun beste, beste elementuekin, ez? Eta ere lotuta identidadekin batzutan e, identidaden anistasun e, elementu horrek eskutatzen digu bueno, identidade horiek sostengatzen dituzten eh, baldintza materiala lakau da, ematen du identidadeen erlatibizazio eh, horretatik, ba, bueno, zapalkuntzaren inguruko irakurketa nolabait juten dela desagertzen, ez? Eta juten du, juten gara, eh, bueno, ezabatzen eta eta desagerrarazten, eta zapaldu eta zapaltzaien inguruko analizia, ez? Pues, bueno, desagertzen da e, realitatetik, eta desagertzen da, baldintza materialen inguruko analizia da, nondik sostengatzen dira identidade horiek, ez? Eta nondik sostengatzen dira, ze baldintza materialetan sostengatzen dira e, sujeto sozial horiek, ez? e, eta hau lotuta dago ere feminismoaren erlatibizazio moduko bat nik uste dut ere ematen ari dena, ez? E, mugimendu hortan, ez, dana filtro pertsonaletik eh, pasatu daiteken e, tendentzia hortan, ematen du edo zeinek esan dezakela feminista dela e, inongo po, proiektu politikorik e, defenditu gabe esan nahi dut feminista izatea pues, marka bate eh, bihurtzen ari ari dela ematen du, ez? Eta Kristina Zifuentesek aurreko, ez? E, astean ikustu dut, berak ere, feminista dela esan, esan dezake, ez? Eta nik uste dut horra diegon behar dugula, ba, bueno, relativizazio hortan, e, ba, bueno, irakurketa, oza, e, proiektu politikoaren inguruko irakurketa mai gainean jarri eta hor e, zorroztasunez e, e, eltzea, ez? egia da, bueno, maia e, individuala eta maia pertsonala e, pisu politiko politikoa dauka, baina, baina dana eh, pasatzen badugu eta, eta dana e, zentratzen badugu elementu individualean, bueno, pues, jabekuntza prozesuak ere planteatuko ditugu modu individualean, e, ahotsak emakumeen ahotsak ere planteatuko ditugu modu individualean, eta nik uste dut ere ondo aipatu da ez, e, adituen ahotsaren e, papera, bueno, nik uste dut horre ere kontuzibilibar garela, ze neoliberalismoak nik uste dut, e, e, bueno, sartu digula hor, e, gol txiki bat, ez? E, ze aldarrikatu edo, edo <laughs> nun kokatu beharko genuke fokoa ja bukatzeko, minuturrekin nik uste dut e, aldarrikatu behar dugula norbanakoa, e, ez dela existitzen norbanako autonomo, independiente, besteekin e, menpekotasunik edo harremanik ez duela, ez? Bizitza guztiak dira prekarioak, bizitza guztiak behar dute zaintza, eta bizitza guztiak behar dituzte besteen e, e, zaintza, besteen e, e, besteekiko harremana eta, komunitatearen beharra daukate. Gero bigarrena, ez dagoela e, giza, e, oza, pertsona guztiek daukatela bere alde politikoa, oda identidadearekin batera eh, sortzen den elementua da, edo doan elementua da e, e, politizidadea, identidade politikoa, eta beste gauza bada zelan aktibatzen dugun, eta mugimendu bezala zelan nortzen dugun aktibatzea. Eta bukatzeko, e, importantea dela artikulazioa proiektu politiko terminoetan ematea eta ez hainbeste identidadeen terminoetan. Zerbait identitateak izan daitezkelako asimilableak, baina proiektu politikoa ez eta identidadeak eh, egin behar dutena da eh, bultzatu proiektu politikoa, eh, elkartu proiektu politikoaren baitan, baina zentralitate hartuz gure e, etorkizuneko jendarte hori. Eskerrik asko.